olsun hər kəsə. Bugün sizlərlə yeni videoyla qarşınızdayım. E, dostlar, bugün sizlərə 3 dənə yatırımsız qazanacağınız əla saytlar göstərəcəm və eyni zamanda çəkimi rahat bir şəkildə edəcəksiniz. Uzun müddət yormayacaq sizi. E, uğraşdırıb tökənçəz olmasın. Sonra bu verməyən saytlardan təbii ki, bunlardan deyil. Və dostlar, e, Mobildir saat filan da, 50 40 günə, 50 günə 100 dollar, 100 dollar filanlardan deyil. Sergen Saygı artık. İlk önce sizlerden taşım aşağıdan videomuza like atın. Bir de ailemizin üstü abone ol tuşuna basın. Bildirimler atın çünkü yavaşlar haberdar olasınız. Ee, üzülü sayın videolar arda da yani kesin gelebilmiş. Ben demişim ama 11 abone için bunu nezara olun. İnşallah devlet imkanından sonra dayanmadan videolar gelecek ve yeni videolar, ağla videolar, kaliteli videolar gelecek. Sözüm verdiğim e, çekilişler olacak. E, ee, abonelerinize çekilişlerim olacak. Söz veririm çekilişler hazır e, başlayacak. Siz de abone olun, ben yenisi alabilirsiniz. E, kanalımızı ben taklit edenler var. Şansın olmasını dilerim. yaxşı yerlər heç olmaz. Canlar sağ olsun. Həm bu çabıda verdim. Mən çox ömrüm. Yəni heç çox adam YouTube-un ad vermək istəmirəm. YouTube-un ən böyüklərinin min belə başladığından tez YouTube-dan xəbərim var mənim. Həqiqətən elə ego kimi olmasın. Bəlkə onlara qədər bilmirəm. Amma ən azından YouTube kanalım o vaxtdan var. Nəysə, uzatmaq istəmirəm. Videomuza aşağıdan like atın. Kanalımıza abunə olun. Çox xoş elədik. İndi isə keçək ilk saytımıza. E, inşallah videolarımız gələcəkdir. Cloud Miner Center. Cloud Miner Center Dostlar, bugün bu saytımız ilk saytımızdır. Yatırımsız əla qazanc sayılacaqsınız burada. Sizə yatırımsız saatlıq 200 e, satoshi verən bir paket verir. Saatlıq 200 satoshi alırsınız. E, çəkim limiti bərbaşdan deyim 50 min satoshidir. Və mən yəni heç bir çətinlik çəkmədən gündə 2-3 dəfə tıklayıram, rahat qazanırsınız. Siz bunun üzərində gündə e, yəni vaxtınız olanda girib 2 e, satoshini götürüb rahat bir şəkildə qazana bilərsiniz. Gördüyünüz kimi gözəl madenciliyindən, madencilik, danışamayın madencilik, yəni göstərən videosu da var. Yəni bunlar uzun müddətli inanmıram ki, əsən bağlansınlar. Bağlansalar uzun müddət bundan gələcək. Çünki 8 aydır artıq ə, bu fəaliyyət göstərir. Neyse Home Corporate Mining Plan Affiliate Privatla size hiçbirinizi uğraştırmayacağım. Aşağıdan verdiğim linkten ekstrasiya bölmesinden de ekstrasiya yani keçə bilərsiniz. Çox rahat. E, Emaniniz e, kodunuzu yazırsınız. E, ee, oranı da göstərmirəm. Sign up'dan e, hesabımıza keçid edək. Okay. E, Emaniniz kodunuzu yazır. 1000 satoshi var baxın gördüyünüz kimi. E, ee, mən girmişim. baxın, hələ 38, yəni 19% dolubdur. 38 satoşilərdə 19% dolubdur hələlik. 100% e, olanda, yəni 200 satoşi olanda buradan basıb e, satoşilərimizi toplaya bilərik. Burada başqa mən sizə My Machine-dır, dashboard-dur və yaxud səhifədir, yəni bu səhifə My Machine Mining Plan qismində 3 tane paket var. Venus, World, Neptun yani e, Venera, e, Yer, Neptun 100 e, mil, 1 milyon 10 milyon kimi satışlar var. Bunlar yüksəkdir, qazanclar da yüksəkdir, amma köpüsüyəm şəxsən buna əl atmayın. Çünki belə saytlara yatırım etməyin, yalnız uzun müddətli sayt olmağa baxmayın. Referalka qismində referans linkinizi hər zaman kimi kopyalayıb yapışdıra bilərsiniz, yəni istədiyiniz yerdə Yaxınımıza verə bilərsiniz. Depoziti göstərilir. Ticketslarda, e, nə maraqlı ticketslarda heç bir şey settings qismindən e, sadəcə baxın emailimi, adımı, soyadımı e, baxın emailinizi onaylayın. Hətta mən indi burada e, walletinizi, yəni e, yəni kaş loqunuzu yapışdıra bilərsiniz. Set for percussion e, MI sorduğunuzda MI'nizi doğrulamaca doğrulaymamanızı tövsiyem. Ben de doğrulayacağım. Başvur. Baxın, bu dolduqda buna basıb sadəcə alacaqsınız. İndi Satoshi gördüyünüz kimi dostlar, e, withdraw qisminə baxaq. Baxın, 50, 50 min Satoshi gördüyünüz kimi 50 min olanda çəkə bilirsiniz. İndi bu tipli ikinci saytımıza keçək. Arodex e, Capital e, dönük kimi qəşəng bir platform, qəşəng bir saytdır o da. Baxın, burada da yatırımlar var, amma heç birinə yatırım tövsiyə etmirəm şəxsi fikrim. Sign up qismindən qeydiyyatdan çıxa bilərsiniz. Aşağıdan da verəcəm linki. Həm oradan keçib rəhbər halqalarımız arasında yer alıb çəkilişlərdə yüksək haqq qazana bilərsiniz. Deyirəm, registrasiyadan e, keçdik. E, Burada YV'də login hesabımıza daxil oluruq. Baxın, 42 dəqiqə qalıb, bir, yəni biraz dolub. E, burada e, balansı dollar şəkildə, bir də bitcoin şəkildə göstərin. Baxın, 1200 satoshi mövcud. Burada da eyni formadır. 50000 satoshi olanda çəkim edə bilirsiniz. E, buradan settings qismindən dostlar, e, burada e, parolunuzu yenileyebilirsiniz. E, eyni zamanda ve burada OTP kodunu sekretin ambula ehtiyaç yoxdur. İlk taraf kısmına basıb Bitcoin kimi BTC əmantını ve Bitcoin adresinizi yazıb. Burada OTP kodu buna lazımdır. Baxaq settings OTP kodunuzu kopyalayın. active pronto from operation suffocated if uh, o CP do David o Major Manning grała master, zawahał się i odbija. não się. Ah, quase 4. OTP çəkim kodudur. Bura niyə yazsız yazdım? Bronco edilirlər. OTP bunu tam başa düşə bilmədim. Bunu araşdırıb sizə deyəcəm bu sayqaqda, amma siz hələlik yığın, yəni satışınızı. Bunu çəkim edəndə mən də e, deyəcəm success gördüyünüz kimi hamısına ödəmələrini edib iPad, iPad istəyir, bilirsiz. Bu otopeni araştırıp diyeceğim size dostlar. Lise o saytımıza keçək. Videonun çox uzun tutmaq istəmirəm, elə tez deyim. Claim Bitcoin hissənin ən sevdiklərimdən biridir. Buradan sign up düyməsinə basaraq qeydiyyatdan keçə bilirsiniz dostlar. Aşağıdan verəcəyim linkdən deyiniz zamanda qeydiyyatdan keçə bilirsiniz. Kullanıcı adınız, emaliniz, kodunuz və kodunuz təkrar edərək register düyməsinə basırsınız. Gördüyünüz kimi e, token veren bir saytdır. Her token veren, yəni yatırımsız qazancı olan saytdır. Siz e, tez-tez şey e, canlı dəstək görə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi canlı dəstək və back to dashboard, yəni dashboard qisminə vururuq. Burada login düyməsinə basırıq. Yəni giriş etmək üçün username və kod istəyir. Və hesabımıza keçid etdik. Principal dashboard uh, advertise, earn token, earn mom, referral payı. Görünüz kimi bu formatadır. Bizə lazım olan dashboard qismini görürsünüz. 14 reklam etmişəm, 145 tokenim var. Advertise qismini bizə lazım deyil. Auto falset və manual falset ehtiyacdır. Manual falsetlər hər 10 dəqiqədən bir gəlib burada play tuşuna basırıq. Mən robot deyiləmə basırıq. claim Bitcoin yəni claim daha doğrusu yüz istəyirəm Bitcoin deyirəm claim tuşuna basırıq saytına bildirəm burada mən robot deyirəm basırıq doğru lan Next claim. Click to continue. 15 saniye gözleyerek get link get link'e basarak dostlar ve hesabımızı atırız yeniden. Buradan bakın dashboard kısmına kayda Tenet ve zevkli 165 oldu 145 ve 15 tıklama oldu gördüğünüz gibi. Dostlar, burada hər manuel e, manuel tıklama elədiyinizdə autofalsetə sizə hədiyyə verir. Autofalsetdə avtomatik falset üçün e, hədiyyələr verir. Baxın, mən 9 olmuşdu eləmişəm, 4 indi. E, start autofalsetə basırıq. Mən robot ilə düşünə basırıq. Onun nə qədər olsa çox yığın bir dəfəyə bir dəfə kapça sözərək e, 4 dəfə eləyirsə, yəni 4 dəfəyə 20 satoshi verir. E, 20 token verəcək. O da 1 doge filan edir. Yəni necə deyim, 1200 token filan 50 doc edir, minimum çəkimdə 50 doc edir. İstəsiz Bitcoin, istəsiz Ethereum, Litecoin, dollar kimi də çəkə bilirsiniz bunları. Robot D ilə tez keçək. Robot D ilə keçsək, get linka basırıq. Və burada bir səhifə açılır. Səhifə tam açılsın. Bəli, səhifə tam açıldığında Collect Mo bonus baxın görün kimi 3 dənə qalıb, yəni bu 4-cü düz gedir. 30 saniyədən bir bizə 5 token verəcək. Yəni ümumilikdə 185 olmalıdır. Hamısı qutarsın. Mən videoya davam elətdirib və bitirəcəm videomuzu. Dostlar gördüyünüz kimi bitdi. E, Avtofal setimiz dashboard qisminə qayıdaq. Dostlar görürsünüz kimi 19 oldu və 185 oldu. Görürsünüz kimi bu formada da avtofalsetdən istifadə edə bilirsiniz. referans kısmında e, referans linkiniz e, var ve payment kısmında ise withdraw ve depozitler var. Depozit e, tövsiyem değil yani bu sayfada ve buradan da mikro wallet, paypal ve direct yani direct direkt bu sayfa çalışmışım yok mu? Yani şeylerde paypal ve mikro walletle hesaba e, ödəniş şey alabilirsiniz. Mikro wallet express kriptodur. E, yani yakında başka var da gələr. tövsiyəm Express Crypto ilə, yəni istifadənin Paypal-ı yox, Express Crypto-nun ayrıca bir çox yaxında video ilə sizlərə kömək edəcəm Express Crypto-nu açmağı və istifadə etməyi. Bu videomuzdan bu qədər. Aşağıda videomuza like atmağı və kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla olun, özünüzə yaxşı baxın.